ingonyama idibene nentanga yayo masimamele ke basathini sibalethu masizingele sobabini yatsho ingonyama kudyakalashe omncinane Ukuba sibambe inyamakazi encinane, ingaba yeyakho, kodwa ukuba sibambe enkulu, iza kuba yeyam. Kulungile, watsho udyakalashe omncinane. Kwenzeka ke ukuba isilwanyana sokuqala abasibambayo ibe yimpofu enkulu. Ingonyama yachulumanca kakhulu. Ndiza kukuqhubeka ke ndizingela, yatsho. Hamba uye kubuza abantwana bam bazokuthatha le nyama bagoduke nayo. masijongeni ke ngoku apha besithethe ngezi mpawu masikhumbuzane eli besithe liphawu lantoni nakanene hayi igame kungawe rikutsa liphawu luthini he uthi liphawu lomama ngubani uzawumnceda kungawo liphawu lentoni rikutsa liphawu lothetha khwaza rukuzi liphawu lentoni masitshoni sonke liphawu lentoni abona ke bakhe naphinda nakhwaza kwakhona nam ndizawukhwaza kakhulu futhi mamela ke into mamela sithetha liphawu lothatha and xa kuthetha umntu ongumama uzawuthini masithi uthi umntu ongumama hayi ndisaya kulaa lali ingaphaya uzawuthini xa ithetha hayi okay xa ingumntu ongutata xa ubonile ke ngoba ngumntu ongutata uzawuthini galingwa mama yes xa kuthetha umntana xa ubona uba yeyi inkwenkwana liyithethayo uzawuthini yabona mani yonina njani ndithanda mamela ke awufuna isigebenga xa sisigebenga ke ngoku uzothini dum dum dum okay masigqithe ke ngoku eli besithe isiphawula ntoni eli belithi hayi mi masiqale sinike abanye abantu itshansi yanga hayi uyanga zange ndimbize apha yanga liphawu longxola uthini yho hayi ye ha ah, andithi liphawu longxola very good mamela ke mamela sawufunda ngenye indlela ke namhlanje asizofunda sonke ne iphi irow yam yokuqala nantsi irow yam yokuqala kaphakamise isandla irow yokuqala okay hayi hayi luthando mayiphakamise isandla irow yesibini heke irow yogqibela heke beka ke isandla okay ixesha lesikolo ixesha lesikolo bazothula ke abanye ndifuna irow yam yokuqala ifunde nam andithi sinxiba iihembe ezimhlophe irow yokuqala zama irow yokuqala mayizam iihembe zethu ziyafana hayi bo anikleva very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 nice very good sithandwa sam imange funda ke sithandwa sam unom sumlungisi uzazilungisa ngokwakhe unom okay phinda ke ufunde la gama kwakhona namachokoza a khawuphinde kusifundile sasivakalisi sonke kakuhle owadibanise namagama akho uqongqothwane ithi ithini nguama ngubani nguama lathela gama ulijonga uba lithini okay kaphinde usifundele ke sasivakalisi kwakhona uqongqothwane nice one namachokoza amnyama okay